кеңеш Яқын достым, сиңа меннен кеңеш шул. Кішілерге сиреңне сөйләмәс бол. Ишеңдә нәрсе янғанын үзең біл, Үзең қойғыр, үзең йыгыла, үзең күл. Ошып яшерен хазинәңне йөрәктән, сөйләшмә бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр оншақ ончак Бәхетсізлернің үстіннән күлерлер. Олар йыртқыш, олардан шитте болсын. Олар барда бүрің бір яқта тұрсын. Сірің білгәш, қызартырлар езіңні. Жүлер бу, деп, ашырмаслар көзіңні. Қоша күр, құш көбі мақтауларынан, Хабардар бол ки шунда ау барыннан. Әгер басса сені бір-бір заманны, Йыламыйым шамас хәсрәт вә қайға. Утыр аулаққа, қайда һич кеше юк. Сабыйдай, тәмле тәмлі күз еші түк. Килеп керсә берәү құшыл шул Сиңа мин бір кеңәш берем тағында. Диген сен, көзлерім нектір ауырта үзілмей еш аға кеш һәм дә